Қабдулла Тукай шығыры, «Ана догасы». Менә зур ауыл үстінде шықты нұрлы ой қолқып. Көмешләнгән бүтін үйлер, өсақралар сахралар тора Ауыл тұн, тын, кешке қадар қызмет етіп итеп арган. халық қаты, тәмлі тәмле ұйқуға талған. Урамда өрми этләр дә, ауыл үлген, тавыш тын ауыл Авыл бір бер фақат сүн бір ут. Әнә шул үй ішінде ястуыннан сыңыра бір қаршық намазлыққа отырған. Бар жиханнан күңліні аршып. Көтерген қолдығаға, еті ет өз ұғылын, Құдайым дей, бәхетлі болсайды, менім сүйген ғазиз ұғылым. Тамадыр мискинемнің көзлерінен тамшы-тамшы еш. Қарағыз, шул дұғамы енді, қаршына бармас.